Good morning, sì, qui diciamo sono le 9 e questo è uno dei report più presto che faccio di tutta la mia storia uh, ah, dei report e quindi eh, in questo caso posso dire che una mattina prestissima mister, master, maestro o oh, semplicemente oh, semplicemente David, David, Lynch, <laughs> it's uh, June 6, uh, 2022 and it's uh, Monday here in Naples, uh, uh, middle morning in this moment, it is still right now 84 and sure Fahrenheit around 29 Celsius and this means that it's uh, today really really really really soft like in this days this period uh, turns over because it seems more a summer climate than a spring climate D'altra parte stiamo andando verso l'estate, ormai manca poco e questo è anche normale. As regard il video tools, I don't know if I'll do it, but if I'll do it in any solo is always separate from this, so eyes open if you are interested. Anyway, I see and you all just see from the window. You can see anything because... Repeating these days in quasi tutta l'estate noi, quasi per tutta l'estate, apri, ehm, diciamo, mettiamo in mossa la grill roller shooter al posto della tenda, principalmente per far passare l'aria, quindi questo è il motivo, ma forse, come sto ripetendo sempre in questi giorni, eh, potreste vedere qualcosa in più attraverso i filtri degli occhiali da sole. So, as you can see from the sunglasses, <laughs> anche se non lo so se in realtà si vede, Uh, yes, I think that self-thermal temperature potrebbe ancora salire, ma adesso in estate è così. È difficile che non salga, but really important thing with this atmosphere is that today we are going to be enjoying those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those was beautiful. Blue skies and golden sunshine. I think all along the way. Ovviamente lo sapete, all along the way qui si intende qualche ora in meno rispetto soprattutto intendo agli amici americani perché abbiamo un orario completamente diverso. Comunque bene così, grand trend iniziale di giugno. Speriamo continuiamo praticamente così, praticamente così per tutto il mese come è stato un po' con maggio che solo per pochissimi giorni abbiamo avuto those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine. Continuiamo così anche domani, per cui Shade this so from the mythical window with the orange, red, blue, green, water curtain behind me and it's uh, green. roller shooter, green roller shooter. Here in these days And finally from a mythical keyboard Yamadi GX 640 IPG IPG 625 Eva, grazie day in molto people, follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast io la farò tra poco, il mio stomaco brontolo come sempre, non so se lo sentite, ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti, non che, come ripeto sempre, non ci consoliamo sempre, non facciamo colazione, anzi, tra l'altro curiosità è che le due parole, consolazione e colazione, se dette in italiano fanno anche rima, ma io personalmente quando il tempo è brutto mi consolo ancora di più. Alzi, see you in the video toast, if I do it, or tomorrow.